Oh, JJ, le chevoyant JJ, mon bas me rend falariden la donjé, falariden la riden OJ. Oh, JJ, le chevoyant JJ, mon bas me rend falariden la donjé, falariden, falariden donjé. de mesure plar wang, gueders ange casse pas me rendre. de mesure plar wang, Gödör som toute bammer han. Med götut per mo ivet. Betet bus dis lonket. Un bus bus dis lonket. Me al hui me squelette, Me al A me Le Ah pont ne respondez Oh JJ. Falari de la donge, Le chevoyant falari de la donge, falari de la ridon ridé Kawen mesure plar baya wang, des zon ne iba me ram. A cravette me sul plad ba ya wang. Göder zon ne iba me ham. Mais que toute père me ivet. de toute père me ivet. Ton dieu lose me scandette. Ton dieu lose me scandette. Barbus me dislanket. Barbus bus dislanket. Barbus dislanket. Me alloué me scolette. Me alloué me scolette. À Philippe Hutch, ne respondez que. Oh, JJ, oh, ne chevoyant JJ. Mon Mondamejan falariden la falariden donje. Kavet mesure plar baie wank, casse ne kasne ibame hank. Kavet mesure plar baye, wang. Gant de zur songe casse neiba me ham. Kave de mesure plaire ba ya wang. Geder songe casse neiba me ham. ma ah, kave de mesure plaire baïa ya que Geder songe casse neiba me ham. Et que toute père moi yvet. Ga toute père moi yvet. A plar me zan couillet. A plar me zan Ton yo loose me scandet. Ton yo loose me scandet. Barbus me dislonket. Barbus me dislonket. Me hal hui me scolet. Me hal hui me scolet. A Philippe, je ne réponds tes quêtes. Oh, j'ai le no JJ, bon bah me rend falariden la donje, falariden falaridon je, oh de no chevoyant JJ, mon ba me ran pas la donje, falariden falaridon Ah mais maintenant on est en bas dans ton truc, <laughs> euh, Anna machin, <laughs> euh, Anna merde, Anna les Dorty, mais... Euh,